Mahakasika ny asabotsy kosa indray dia misy tandrifin-drahona kely miserana ihany koa aty amin'ny ilany andrefana afovoan-tany, izany hoe aty amin'ny andro vazo, Bongolava, ny atany melaka aty ary motsiraky ny faritra Boeny dia torak'izany izany ihany koa manodidididina ny Nosy-Be iny. Mbola mandrahondrahona hatrany ny Sava sy ny Analanjofo ary ran'orana malefaka izany manodidididina ny maro antsetra. Ny ankoatr'izay moa dia hifandimby ny rahona sy ny masoandro. Ny mari-pana ho an'ny sabotsy kosa ary dia manodidina ny valo amby roapolo ka hatramin'ny telopolo ny aty amin'ny faritra afovoantany raha toa ka iraika amby telopolo ka hatramin'ny roa amby telopolo eo eo ny morontsiraka atsinanan'ny nosy. Mihoatra ny efatra amby telopolo kosa aty andrefan'ny nosy somary mafapana raha toa ka mahatratra valo amby telopolo any amin'ny faritra Androy iny. Ny ambarana anazy ary adia ho an'ny alahady mandrahondrahona mitanà ny tandrifindrahona kely amin'ny faritra Menabe sy ny faritra Melaky Bongolava aty amin'ny Betafo iny torak'izany ihany koa manodidididina ny Taolagnaro aty fa ny ankoatr'izay dia saika ny masoandro no hibantoerana ankoatra ny faritra sava izay mandrahona mety arahan'orana manify izany ho an'ny alina